нас больше 300 регистраций, порядка 100 спикеров из 12 городов. Э, действующие предприниматели или лидеры социальных проектов, или социальные предприниматели, которые реализовали себя в этой сфере и хотят поделиться, хотят получить обратную связь, может быть, хотят найти партнеров заинтересованных. Люди, которые уже что-то сделали, идут дальше. И мы хотим рассказать о том, как можно начать, как можно стать более социальным, если ты уже какой-то бизнес, если ты просто заинтересованный горожанин, но не прилагая сверхусилий, не бросая то, что тебе комфортно.